Hola personas de YouTube Estamos acá con un nuevo video En Fran Vlogs Como ven ya me tienen de vuelta Así que partamos con el siguiente video Tatsunaru el Sasunaru es uno de los yaois más favoritos para mí. A mí me, encantaba el Todavía me sigue gustando el Porque yo, em, yo veía puro yaoi Sasunaru, eh, viendo fanfics. Eh, aparte que yo también he sido yaoísta durante mucho tiempo. Entonces le voy a decir a ustedes que yo soy yaoísta. Ese era el primer y ahora vamos por el segundo. Mac Lennon. El Mac Lennon también a mí me fascinaba harto, harto, harto. Porque cuando yo veía a Mac Lennon, después de álbum, porque a mí también me fascinó. Porque el Mac Lennon es entre Paul McCartney y John Lennon. Y, yo estuve investigando cosas, pero, pero yo no estuve investigando así como así Así que yo vi un video hace unos cuantos meses, vi un video que, que dijeron que el MacLennon existía. El MacLennon, como uno de los también preguntas yaoi que a mí me fascinó, y luego yo pasando el tiempo, pasando el tiempo, pasando el tiempo, tiempo, tiempo, tiempo, viendo yaoi. Y hasta incluso lo que apareció. Se las dejo. Me como de los mejores llaves viendo Rubén Ángel. Y entonces yo me puse a averiguar a ver el Rubén Ángel. Vi el beso. Además yo vi el beso a Rubén Ángel. A mí me fascinó el beso porque yo sé que es su amor de verdad. Eso es amor. Yo sé que Rubén Ángel existe porque ya se ha confirmado. Rubén Ángel es real. Para mí. Corazón tengo acá en mi corazón. Y aparte también por ver, eh, por ver al Rubén Ángel fue como hermoso para mí. Y ahora vamos por el cuarto. ¡Wijeta! el me fascina. De hecho, Wijeta existe, sí, porque hay un video diciendo que se dieron un beso. Entonces, Wijeta existe. ¡Existe! Quinto. Nelly. Nelly. Otro yaoi más que estoy viendo. Nick y ellis Yo vi imágenes en eh, que me fascinó porque recordó a mi infancia de recordar los momentos, de los yaois que yo había visto antes. Para mí fue el Rubel Ángel y McLennan. Esos son mis favoritos. Y ahora se me marcó Nelly. Y entre mí con él, hay muchos yogis en el mundo. Esos fueron los yogis que a mí me fascinan. Más el Razonaro, el McLennan, eh, Wigeta, Roel Ángel y Nelly. Es esos cinco van a estar siempre en mí, porque a mí me fascina. Y para todo lo que le gustan los yaois, darle un like. Para, todos los yaoistas del mundo, ¡Dale un like a este video si les gusta. Nos vemos para un siguiente vlog. Y nos vamos a dejar hasta acá. Fue cortito, eso sí. Así que me despido hasta acá. Les dejo las redes sociales abajo de la descripción de este video comenten y comenten qué yaoi también les gusta a ustedes. Nos vemos a un próximo video. Adiós.